Da diverso tempo ormai si sente parlare sempre più spesso di avvistamenti di oggetti volanti non identificati nei cieli di tutto il mondo. Ci si imbatte nella maggior parte dei casi in fenomeni che hanno una spiegazione convenzionale o riconducibile ad eventi naturali e causati direttamente o indirettamente dall'azione dell'uomo. Non bisogna trascurare, sarebbe gravissimo, le casistiche certificate, seppur inferiori di numero, in cui le spiegazioni cosiddette convenzionali risultano essere assolutamente insufficienti o altresì inconsistenti, quando si ha l'opportunità di spiegare le cause di un determinato fenomeno con dati, testimonianze ed approfondimenti minuziosi. Fra questi sono da annoverare anche le numerosissime testimonianze che sono state già registrate in terra calabra soprattutto nella provincia di Cosenza, da parte del CUN, che come è ben noto svolge da sempre istruttorie ed analisi delle varie testimonianze con metodi esclusivamente scientifici ed estremamente rigidi. Diversi sono i punti e le località in cui gli avvistamenti di UFO e OVNI hanno avuto luogo nella provincia di Cosenza, ma in un'area specifica sembra che ce ne sia una fra tutte con una forte incidenza di episodi sia nello spazio che nel tempo. Quella che comunemente viene chiamata dai cittadini cosentini irlandesi la zona industriale, ma che corrisponde alla contrata Lecco di Rende. Al riguardo visioniamo queste immagini e le relative analisi sui frame più interessanti riprese da Giacomo Eh, mi treba la telecamera, dai. Ah. Vediamo se riesco a fermare. Guarda come si vede adesso. Io vado da Quindi incontriamo Giacomo, a cui faremo alcune domande per conoscere al meglio la sua testimonianza. Buonasera Giacomo. Buonasera. Buonasera. Eh, per prima cosa eh, direi eh, di presentarti al pubblico dei Mystery Hunters. Prego. Allora, mi chiamo Giacomo e abito qui da, da un po' di anni conduco una vita normalissima, da quanto tempo hai notato eh, le prime stranezze in cielo? Eh, cosa ne, ne, pensi al riguardo? Cioè, queste anomalie secondo te a cosa si possono riferire? Allora, le prime stranezze le abbiamo notate come già ti dicevo in passato nel 2010 quando i vicini di casa sono venuti qua molto allarmati di queste luci di cui abbiamo pure filmato anche se non eh, ripreso alla grande e da quel giorno mi sono un po' più diciamo interessato alla fenomenologia guardando anche su internet filmati eccetera eccetera e fino ad oggi che eh, diciamo ho, ho, avuto altri due avvistamenti molto penso molto, molto importanti, importanti sì. Eh, prima di questi avvistamenti tu comunque non eri, eh, posso dire, eh, appassionato all'argomento o quantomeno ten tendenzialmente scettico verso sì, questo argomento. Sì. Ero molto diciamo, scettico perché su internet eh, girano molti filmati falsi e, okay. e si ci scherza un po' di sopra sull'argomento, quindi se ne parla molto poco e quindi va bene così. Quindi. Certo. Ehm, quindi il primo avvistamento, eh, o quantomeno quello che più ti ha colpito, è stato registrato due anni fa? Sì, quello è stato molto veramente, se riuscivo a riprenderlo più con precisione era veramente qualcosa di anomalo, eh, penso a, a, livello nostro terrestre non, non erano oggetti che potevano essere né aerei né palloncini cinese né eccetera eccetera.